إني حبه حب لا أبوك لا تكبرني وعلم تعالوا اقعدوا بدي احكي معكم بموضوع هلا صار الوقت اني احكي شيء كنت مخبيه كل هالسنين مخبيه سنين؟ ايه مخبيه من سنين تفضل بابا هذا الدفتر اللي شايفينه قدامي كتير كل قرش حطيته عليكم من أول ما دخلتوا فيها المدرسة لحد هي اللحظة ما في قصدي يعني خلص دوري صار دوركم هذا الدفتر سجل فيه كل قرش دفعته في دراستكم في طلباتكم ولخرجيتكم كمان وهذا كله كان دين وهلا صار الوقت انه كل واحد شوف يلي عليك Thank you. that Mm-hmm.